हे सोड्या हे डोकळ्या हे आ लय भारी वाटते असंच कर वरच कर लय भारी वाटते वा वा वा वा आहे ना तुला लगेच राग येतो तुला कान्नो कर बाबा हा लय भारी वाटते ना कान्नो आता लाव लाव लय भारी करतोय ना कान्नो तू एक नंबर करतोय ना कान्नो कर कर कर तू आधी कळी करती आणि मी वॉच वाचकारलं की मालकाला दाखवती आता काय दाखवशील आता तुला चांगलं म म मारतो त्याशिवाय तुझं डोकं जागे येणार नाही लय नाटकी येतो तू अंगात लय कळी तुझ्या येतो हो. मी नका तुझी डुकराची ओळख आहे म्हणून लगा मला ताणतोय काय काय काय करतोय मला छान मारतोय गोल मारतोय कर कार हे हिसाबात राहायचंय डुकरांनी सांगितलंय तुझ्या जर कोणी वाट गेला तर माझ्याशी गाठ आहे सुट्टी नाही आला का पण मी गरीब आहे का मला गरीबाच्या का नागा लागला तू घर मारतोय चार मारतोय का तू काय लागले आधीच तू गरीब आहे का मग काय लागा मी गरीब आहे का नो तू माझ्याला काय चर मारतोय का लागा यार काय ए यार केला का आईच्या गावात केला का नो नाही नाही मला ताकीद दिली